Чтобы делать свою работу, нужно понимать, с какой угрозой мы столкнемся. Насколько я понимаю, мы пытаемся предотвратить Третью мировую. Что-то не похоже на Армагеддон. Нет. Намного хуже. Как я понимаю, тебя интересует некий русский. Зачем я здесь? Ты правда хочешь знать? Он взаимодействует с будущим. Путешествие во времени? Нет. Инверсия. Ого. Я видел достаточно. Ну, мы только начали. Твой долг выходит за рамки национальных интересов. Речь идет о выживании. Звучит дерзко. Я думал, ты скажешь безумно. Тут наши миры сталкиваются. Не ту профессию ты выбрал. Что здесь произошло? Еще не произошло. будущем есть люди, которым нужны мы. Которым нужен довод. Ты должен спасти их здесь и сейчас. Это обратное течение времени. Разве то, что мы здесь, не значит, что ничего не произошло? Хочешь взорвать самолет? Не в воздухе же, не драматизируй. А самолет большой? А вот это немного драматично.